क्या हो गया मेरी आंखों को मैं तो अंधा हो गया उफ अरे कपड़े कहाँ गए मेरे राहुल ओ राहुल हाँ जी दादू राहुल मेरी आंखों को पता नहीं क्या हो गया देख मेरे कपड़े सामने पड़े होंगे देता हूँ रुको ना लीजिए मुझे मेरे कपड़े भी दे दो प्लीज शाओ वाई नॉट हम्म कहाँ पड़े हैं वो मेरे लगेज में होंगे ओके लेट मी चेक इसका पासवर्ड क्या है three four five three four five wrong password ऐसा कैसे एक काम करो साइड में पुराने कपड़े पड़े होंगे कल वाले वही दे दो hmm, ठीक है कल वाले दे देता हूँ why not? ये लो ठीक है अब अब जाओ मैं चेंज कर लेती हूँ हाँ ठीक ठीक है किया था आंखें जल रही कुछ मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा पता नहीं अब डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा डॉक्टर कई सवाल पूछेगा क्या बताऊंगा मैं उसको अब इतना नहीं सोचते डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा ठीक है मैं राहुल को बोलता हूँ कि डॉक्टर को ओ डॉक्टर को बुलाए और उसको बोले कि राहुल ओ राहुल बेटा राहुल हाँ जी दादू बोलिए राहुल वो तेरा डॉक्टर है ना ऐसा कर डॉक्टर को फोन कर और बोल मेरे दादे की आंखें अंधी हो गई जल्दी आए मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक है आप बैठिए मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को हाँ हम्म। हम्म, दादू वो मैं डॉक्टर को ले आया था तो हाँ जी दिक्कत क्या है राहुल जी इनकी आवाज वो तेरे दोस्त रवि से कितनी मिलती है अरे नहीं वो उसी की फैमिली से ना तो इसलिए थोड़ा मैच कर रही है आवाज अच्छा डॉक्टर साहब देखिए मेरी आंखों को क्या हो गया है इन्फेक्शन है आपको थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी और घबराने की कोई जरूरत नहीं है हम्म। आंखों की रोशनी खुद ब खुद थोड़े दिन में आ जाएगी हम्म। और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है आपको फिर भी कितने दिन लगेंगे एक से दो महीने राहुल जी मेरे पर्स में से इनको इनकी फीस दे देना जरूर <laughs> ओके बाय ओके दादू आ, हम्म। और कुछ लेकर आऊं क्या आपके लिए बेटे कुछ और तो नहीं कर सके आ, हो सके तो वो दारू मेरे को यहीं दे देना जरूर दादू बिल्कुल मैं अभी लाया ठीक है बेटे लीजिए दादू सारा सामान आ गया है कहो तो बना दूं आपके लिए हाँ हाँ फर्स्ट क्लास पटियाला बनाना हम्म अरे विद्या जी हा? आप यहाँ कहाँ घूम रही हैं आई I मीन mean, आप जाइए रेस्ट कर लीजिए ये विद्या जी क्या होता है आंटी बोला करो हम्म अब आपकी एज आंटी वाली है ही नहीं तो इसीलिए मैंने नाम से बुला लिया अच्छा मेरी हेल्प करोगे क्या मुझे चेंज करना है मेरी मदद कर दो ओ, हाँ हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल हाँ चलें आपके ताले का पासवर्ड क्या है मेरे ताले का पासवर्ड तो तुम्हारे दादाजी को पता है मेरे लगेज का पासवर्ड पूछो हाँ वही बताओ थ्री फोर फाइव बताया तो था कहाँ ध्यान रहता है ध्यान तो आप पर ही था और आपकी बातों पर अच्छा लीजिए अब आ, तुम जाओ आर यू श्योर कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं नहीं नहीं तुम जाओ ठीक है चलता हूँ बहुत टेंशन हो रहा है पता नहीं ये सब कब ठीक होगा सब ठीक होगा फिक्र मत करो अच्छा उन्हें यहां लेकर आ जाओ पता चला वहीं पड़े रह जाए ठीक है ला रहा हूं हम्म। अच्छा वो अंदर विद्या जी बुला रहे हैं ले चलो आपको विद्या जी मेरी जान विद्या जी हाँ चल, आ जाओ लेके चल मेरे को आ जाओ आ जाओ यहीं पर हूँ अरे कहाँ है विद्या जी ध्यान से ध्यान से लेके चल मुझे विद्या जी के पास ले जा रहा हूँ वहीं आइए दादू ध्यान से ध्यान से ध्यान से बैठिए इनको लेटा दो ये लो मैं लेट गया हाँ। और जाते टाइम दरवाजा बंद कर देना sure why not Vidya Vidya ओ विद्या कहाँ है तू आ मेरे पास आ हम्म hmm. आ हाँ, मेरे पास आ तू तो कितनी अच्छी है कितनी अच्छी है तू तू बहुत अच्छी है विद्या हम्म